wa kike na kufanya mapatano wao wenyewe na kupoteza ushahidi wa watuhumiwa. Sasa kinachosikitisha ni pande zote mbili, pale panapokuwa panatokea kunaongelewa lugha ya, ya mapatano, unajikuta ile kesi tayari haiko kituoni wala mahakamani. Ushirikiano unaonekana ni mdogo sana kwa wananchi wetu wanao. Matukio yanakuwa yanaendelea kwa sababu wazazi wanaendelea kuelewana kila siku wazazi wanalindana kwa sababu ni mtoto wa mjomba, kwa sababu ni mdogo mtu, kwa sababu ni jirani yake, kwa wanaenda wanalindana wanasameheana yale makosa. Kwa vitendo vinakuwa haviishi katika jamii yetu. Wakazi wa kata ya Ibindi halmashauri ya Simbo wanakiri kuwepo kwa changamoto hiyo, na hapa wanaeleza: kwa kweli tunasikitika masuala ya ubakaji watu wanabaka wamefika kama watatu, mmoja alibanyika kabisa na ushahidi na kukamatwa kupeleka hadi mbele, lakini cha kushangaza tukaona amerudi nyumbani. Kina ubakaji kwa vijana alifai na alipendezi hata machoni mwa watu. Hata sisi vijana wenyewe tunashauriwa tuwalinde ndugu zetu, tuwalinde wadogo zetu na soko. Alex Ngereza, Star TV, Katavi. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuitazama Star TV Habari. Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Halmashauri ya wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro imekusanya asilimia 91.2 ya mikopo ya asilimia kumi iliyotolewa na halmashauri hiyo kwenye vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika kipindi cha robo ya mwaka Januari hadi Machi mwaka huu. Taarifa zaidi naye Diana Rose Charles. Akizungumza wakati wa kukabidhi mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watakaopata mkopo kwa mwezi Aprili Juni, mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii wilaya ya Hai Robert Mwanga amesema halmashauri imekusanya pesa hizo kutokana na ufuatiliaji katika vikundi husika ili kuwawezesha vikundi vingine kupata mikopo hiyo. Kwa kipindi cha Julai hadi sasa, kwa maana ya Machi, jumla shilingi milioni 258 zimerejeshwa fedha hizo shilingi milioni 57 na elfu 31 ni fedha zilizorejeshwa robo ya tatu kwa maana ya Januari Machi. Ukame ni moja kati ya changamoto zilizotajwa kupelekea baadhi ya vikundi kushindwa kurejesha mkopo huo, ambapo mkuu wa wilaya ya Hai Amiri Mkalipa akawataka wanaohusika na kuwafuatilia vikundi hivyo kuwashirikisha wataalamu mbalimbali kabla ya kukabidhi mkopo. Kabla hujakopesha, sisi tunaye afisa kilimo hapa, tunayo department ya kilimo iende kwanza ikakague ile eneo wanalofanyia kazi kabla hatujawapa hela zetu wakasingizia ukame. Kama wana eneo kame, hatuwakopeshi, tuwaambie wabadilishe mradi. Anet Andrew na Lloyd Elia ni miongoni waliopata mkopo huo, nao hawakusita kuonyesha furaha zao. Halmashauri ya wilaya yetu ya Hai kwa kutupatia vyombo vya usafirishaji sisi vijana tunajitahidi, tutajitahidi kwa umakini, tutaweza kurejesha marejesho yetu vizuri. Tunasemeni asanteni sana kwa kutuwezesha, na sisi tunaahidi kama wanawake hatutawaangusha. Diana Rose Chess, Star TV, Kilimanjaro. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata. Endelea kuwa nasi. Karibu sasa mtazamaji katika habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake inafanya juhudi kutuliza hali kufuatia makubaliano kati makabiliano kati ya polisi na waumini katika msikiti wa Al Aqsa mjini Jerusalem. Charles Machugu na undani wa taarifa hii. Katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan Waamini wa madhehebu ya Kiislamu ulimwenguni kote wakiendelea na mfungo wa mwezi mtukufu ili kutekeleza moja ya imani katika nguzo kuu tano za Uislamu. Jumuiya ya nchi za Kiarabu imeshutumu uvamizi uliofanywa na polisi wa Israel mapema Jumatano hii katika msikiti wa Al-Aqsa. Mataifa mengi ikiwemo Uturuki pamoja na mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika Mashariki ya Kati, Tor Wennesland amesema amesikitishwa na picha za machafuko katika msikiti huo. Baada ya kufanyika uvamizi huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel imejitolea kuhakikisha uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuwepo kwa dini zote na madhehebu yote, na kwamba hawataruhusu watu wenye misimamo mikali kubadili hilo. Ikumbukwe Netanyahu aliwaita waumini waliojifunika nyuso zao na kujifungia misikitini humo kuwa wenye msimamo mikali waliozuia Waislamu kuingia kwenye eneo hilo la ibada kwa amani. Polisi ya Israel ilivamia msikiti wa Al-Aqsa ili kuwafukuza watu iliyowaita kuwa wachochezi na kuanzisha makabiliano yaliyosababisha watu zaidi ya mia tatu kutiwa nguvuni. Nako nchini Poland Akiwa ziarani nchini humo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatumai kuwa mipaka ya Poland na Ukraine itakuwa wazi. Pia amewashukuru watu wa Poland kwa msaada wa kihistoria. Rais Zelensky amesema katika siku za mwanzo za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, Poland ilifungua milango yake na hakukuwa na mipaka na kwamba huo ni mwanzo wa kutokuwepo kwa mipaka hata katika siku zijazo. Katika ziara hiyo, rais wa Poland Andrzej Duda amemtunuku Rais Zelensky tuzo ya heshima ya juu zaidi nchini humo ijulikanayo kama White Eagle. Tuzo hiyo ni kutokana na juhudi za Rais Zelensky za kuimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Poland imekuwa mmoja wa washirika madhubuti wa Ukraine ikijiweka mstari wa mbele kwa kuwashawishi washirika wanaositasita kuipatia silaha nzito nchi hiyo iliyo kwenye mzozo na Urusi. Rais wa Poland ametangaza kuwa nchi yake itakuwa tayari kutuma ndege zake za kivita aina ya MiG-29 nchini Ukraine ikiwa bado kutakuwa na uhitaji. Ikumbukwe Poland ilikwisha ahidi kupeleka ndege 14 za kivita nchini humo. Tukigeukia nchini China, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema yeyote anayesaidia Urusi katika vita dhidi ya Ukraine atakuwa ameshirikiana na Urusi katika kukiuka sheria za kimataifa. Akiwa katika mkutano na waandishi wa habari wakati wa ziara yake ya siku tatu nchini China, Rais Macron amesema kwa imani aliyonayo Ufaransa inaweza kusaidia kutatua mvutano wa Urusi na Ukraine. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema atazungumza na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov kuhusu yanayoendelea kwenye vita ya Ukraine atakapoitembelea Uturuki wiki hii. Cavusoglu amesema Uturuki inafanya kazi na Umoja wa Mataifa kutatua masuala yanayohusiana na usafirishaji wa nafaka na mbolea kupitia Bahari Nyeusi. Tukiweka nukta katika habari hizi. Spika wa Baraza la Wawakilishi nchini Marekani, Kevin McCarthy, amesema yeye pamoja na kundi la wabunge wa vyama vya Republican na Democratic wamefanya mkutano muhimu na Rais wa Taiwan, Tsai Ing-wen. McCarthy amesema Marekani inastahili kuendelea kuiuzia taiwani silaha na kuzidisha ushirikiano wa kiuchumi kwa biashara na teknolojia. Aidha, spika huyo ameongeza kwamba Marekani itaendelea kuiunga mkono Taiwan. Kwa mkutano huu, McCarthy sasa amekuwa kiongozi wa ngazi ya juu wa Marekani kukutana na kiongozi wa Taiwan nchini Marekani tangu mwaka 1979. Haya yamefanyika licha ya kitisho cha China iliyodai kwamba italipiza kisasi kwa mkutano huo. China inaichukulia Taiwan yenye utawala wa ndani kuwa chini ya himaya yake. Shukrani sana Charles Machogu kwa mkusanyiko wa taarifa hizo za mataifa mbalimbali usiku wa leo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni habari za michezo na burudani.